Yuk, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Bang Studio Letoy. Orangnya yang jelek. Inilah muka saya, muka Bang Studio Letoy yang berada di kota Jakarta. Hello, hello, good morning, good morning, good morning. Iya, ini sister Betty beautiful ya, grand mother Betty beautiful, iya father, uncle, iya suhu, suhu, kakakku, iya adekku, Ampun suhu, yo iya, ampun suhu ya saya bongkar lah. Kita bongkar permasalahan perlindungan yang selama ini mungkin dirahasiakan-rahasiakan sama eh, senior-senior kita. Mohon ampun ya, ah, ah, mohon maaf ya bila saya bongkar, bila saya bongkar trik-trik gitu untuk uh, yang mulai bikin channel YouTube ataupun pemula. Ya, ampun ya suhu ya jangan ya jangan saya jangan diserang nih jangan diserang ya kita bikin enjoy aja kita yang penting berbagi ilmu berbagi pengalaman berdasarkan ini benar pengalaman pribadi saya ya alhamdulillah ya kawan-kawan lama saya suhu suhu suhu yang selalu mensupport channel saya meskipun lihat dah subscribe <laughs> lihat ya subscribe saya baru sedikit di monet juga belum kenapa saya berani ngomong begini kok kamu bisa ngomong begini ya saya berdasarkan pengalaman saya kepingin berbagi ilmu dan untuk ini ya buat sahabat-sahabatku atau ya kawan-kawan baru yang mau bikin konten YouTube pemula pemalu yuk selamat berkarya selamat mencoba uh, Ya, sebelumnya bila ada pertanyaan atau gimana, isi aja di kolom komentar ya. Kolom komentar jangan lupa jaga like, ya, like, komen, dan di-share juga boleh. Dan jangan lupa uh, iklannya ya tolong jangan di-skip biar lebih maju ya. Karena satu iklan itu cuma satu ribu sahabat-sahabatku, seribu eh, apa sih artinya seribu rokok juga berapa sih ya sekarang makanan anak-anak kecil juga nggak mau ya yuk kita berbagi ilmu. <clears throat> ya mohon maaf ya, senior senior, yuk ah berbagi ilmu, sharing. Uh, untuk pemula yang untuk pemula untuk pemalu kita jauhi, kita jauh, kita hindari uh, mas rajanya Sepang. Tahu nggak sih rajanya Sepang? Raja Sepang itu ya banyak ya orang yang mengomentari kita mengomentari tidak sesuai dengan isi video ya padahal situ udah jelas-jelas disitunya udah ya tertera kita bikin uh, suruh sesuai dengan tema tapi kadang-kadang ya sembarangan ya di kolom komentar itu ya di video nah mereka juga sebetulnya udah tahu tapi yang saya bingung apa gimana itu sengaja apa gimana kalau menurut saya seperti itu ya, kalau misalkan mau komentar sembarangan, wah mendingan nggak usah komentar ya, di like aja dah. Kalau menurut saya pribadi ya, karena spam ya itu komentar kalau yang tak jelas itu bikin merugikan diri kita sendiri dan sahabatku juga yang dikomentari juga rugi, yang mengomentari juga rugi, mereka akan spam ya. Jadi ya rubah mindset kita dari mulai dari sekarang ya sahabat-sahabatku ya sahabat pemula. Yo, begitu seperti itu. Uh, jauhilah atau hindari eh, channel-channel uh, si Raja spam. Jadi kalau mau kita mengomentari channel orang lain ya kita sesuai dengan isi video. Mulai sekarang kita rubah mindset kita maju bersama, sukses bersama ya. Dan nih ada lagi misalkan ini kita mau subscribe ke channel orang lain kadang-kadang banyak itu sebetulnya channel channel kita yang udah subscribe banyak mereka udah ke subscribe kita pakai kunjungan pakai kunjungan akun yang lain terus kita balik di channel di atasnya pas mau kita mau kita cari nih misalkan nama channelannya di atas tuh uh, Etoy Etoy padahal kita yang cari itu studio ya atau kata Etoy itu nih coba klik klik yang di sini ya, yang di bawah. Nah, kayak yang seperti itu sebetulnya uh, janganlah mendingan kita nggak usah subscribe percuma juga karena apa? Setiap video yang kita upload itu kita, uh, eh, tidak akan ditonton sama mereka. Kalau menurut saya seperti itu ya. Jadi sia-sia, sia-sia ku berjuang merantau di negeri orang. Jadi seperti itu ya sahabat-sahabatku hindari dan jauhi si raja sepan yang kita uh, yang murni-murni aja ya yang seperti saya seperti sahabat-sahabat banyak kok jadi jangan tergesa-gesa jangan keburu-buru jangan kepingin cepet dimonet dimonet dimonet uh, mencari sasket juga jangan barbar jangan barbar kita slow slow enjoy yang penting pasti saya seperti itu ya sahabat-sahabatku ya tetap untuk yang mendekati seribu satu kak dikejar dikejar uh, eh, subnya dan jam tayangnya ya untuk yang di atas satu kak utamakan fokus dulu ke jam tayang mau live live streamer atau live streaming boleh itu lebih bagus silent lebih bagus jadi uh, dua-duanya seimbang kita ngejar sub juga dan dia teh juga sahabat-sahabatku terima kasih semoga bermanfaat salam sehat selalu studio Etoy Maju bersama, sukses bersama. Ampun suhu. Thank you.